тот день, когда мы взяли интервью Александра Егоровича Лукашенко, это было на день открытия международного фестиваля э, «Славянский базар» 14 июля. Мы не знали, возьмем мы интервью или нет. Э, это было как... Ну, это было 50 типа на 50, так скажем. И мы вот ждали момента. Мы уже подготовились, все, мы сейчас хотели уже все начать смотреть концерт славянского базара, открытие. Вот к нам подошел человек, сказал, все, поднимаемся, сейчас будет интервью. У нас сразу так адреналин немножко, сразу такая стрессовая обстановка. Мы поднялись сюда и ждали. Ждали, я не знаю, ждали мы долго, или может это потому что из-за стресса. Ну, это как-то все сказалось на это. Мы потом увидели Александра Григорьевича Лукашенко, что он шел. Все, мы взяли камеру и пошли. Там другие операторы тоже взяли камеры и пошли. Ну, так сгруппировано все. И вот э, э, пресс-секретарь сказал, что давайте потом, сейчас нету времени, то сейчас будет открытие. Но Александр Григорьевич Лукашин сказал, не мешайте людям работать. Это такая как заголовок был во многих интервью, во многих этих самых статьях. Я готовил 6 вопросов. Ну, получил задать только один, но это был самый главный вопрос. У меня есть авторская программа номер один или формула успеха, поэтому я решил задать вопрос из этой программы. Всегда я последним вопросом задавал главный вопрос. Какая ваша формула успеха? Так как Александр Григорьевич Лукашенко один раз сказал, что президентом не становится, президентом рождается, я у него спросил вопрос, какая у него формула успеха, как отца, как дедушки, как личность вообще, как человек. Хочу сказать спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он дал интервью, потому что это интервью перевернуло мою жизнь, и я теперь стану гражданином процветающей Республики Беларусь. Когда Детская академия радио и телевидения решила, что мы поедем на Славянский базар в Витебске, у нас пришла такая идея а, попросить э, Глеба Александровича э, Лапицкого, директора фестиваля, чтобы он по возможности, возможно, организовал нам а, через э, определенные структуры интервью э, с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Было написано письмо, но до последней секунды ребята стояли и не знали, будет это интервью или не будет. Потому что, вы понимаете, разные ситуации, занятость президента. Но оказалось, как только президент увидел ребят, он э, сразу их вспомнил, то есть такая же форма, подошел к ним и с большой радостью а, поговорил с ребятами. Очень э, доброжелательно. Он, вы знаете, он вообще у нас легенда в Академии был в течение 10 лет, потому что он настолько искренне, настолько с юмором, и у нас из уст в уст передавалось интервью десятилетней давности. И мы очень рады, что вот это все случилось. Но, конечно, очень неприятно было то, как отреагировали власти Латвии. Вместо того, чтобы сказать, молодцы, ребята, несмотря на наши такие сейчас сейчас не очень хорошие взаимоотношения, вы поехали, вы взяли интервью, ну, наверное, как-то не так все получилось сейчас в современном мире. И эта история еще будет иметь большое продолжение, потому что там, где Европа закрывает свое окошко, Белоруссия открывает свои парадные двери.